大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。这样信心若没有行为，就是死的。我信，故我行。今天第二十八讲，神要对你说什么？你胆大。 包天，弟兄们，你们不可彼此批评。人若批评弟兄、论断弟兄，就是批评律法、论断律法。你若论断律法，就不是遵行律法，乃是判断人的。设立律法和判断人的，只有一位。 就是那能救人也能灭人的，你是谁？竟敢论断别人呢？在我们的生活当中，我们难免都会听到一些人，就是喜欢去批评、论断、造谣、攻击、甚至有些时候是有意识的要去伤害到别人。 当然，一种情况就是说，我们，呃，在家的时间，啊，还有工作时间、消闲的时间，所以其中一大部分就是工作的时间。在工作的场合里呢，哎呀，你的上司对你的一些的工作的表现、指点、批评，其实是难免的。但是很多时候，那应该就是只是以事论事，哦，做不好。 啊，就是批评或者指点你。另一种呢，那就是在我们的这个生活当中呢，就是可能他不单单就是要批评你，那就是说他跟你呃相处的过程当中，你的意见、你的看法啊、你的处理方式等等，哎，跟他是呃观点做法啊是不一样的，哎，他也不满。 所以这些人呢，也可能批评；有些时候他还是不当批评，还要是攻击你、讽刺你。当然有一些人呢，那他就是属于啊天生性的，哈，他就是呃总是有意无意啊说三道四，就是总是他总很喜欢这里找找，那里找找，就是要去。 批评别人、攻击别人、说别人造谣啦、论断啦等等，啊，或许这个就是他啊，就是口痒痒喜欢这样做，但也或许就是他自己的一种自卑的一种心态，哦，唯有批评别人啊、攻击别人才能够提高自己啊，所以这样的人也是我们可以说常常也听到的。 所以圣经刚才告诉着我们的是什么呢？啊，就是说讲到有关啊批评跟论断的事情。那有一些解经书，它就是说在讲到批评跟论断的事情，有些时候它有一些的呃难以分别出来到底是什么意思，或者也有些时候是一种重叠性的。 哦，所以在批评的时候，很长，其实也有论断的意思在里面。那你论断的时候，其实也是有批评的一个意思在里面的。但是我们稍微从我个人的一个呃呃看法来稍微啊，或许说，哎，批评呢，有些时候是呃是有指出一些事情啊啊，只是一些事情的呃对错。 啊，只是一些事情的看法，可能就是这个比较说是跟批评，呃的这个部分会多一点。那假如是说论断呢，那可能呢他在当中有一种断定啊，也就是说他有一种断定啊，是判定啊，来有一种种审判的味道在里面。 所以一种是对着事情的批评，啊，一种是在那边呃有定罪的一个味道在里面。所以这样说来呢，这个批评跟论断两者放在一起，它当然就是都有一个呃连接在一起的一些的关系，但它的呃可能重点是有不一样。不过最终呢，还是我们都知道的啊，它都是。 处于就是指出别人的这些的不是啊啊呃看法等等，那这样说我们是不是可以说那这样呃呃什么事情我们都不讲啊？我们不可以指责别人，不可以批评别人啊？这些什么东西我们都不去管它，其实也不对啊，因为我们说真理是越辩越明的啊。 所以有些事情呢，就是通过你哪来变啊，就变得明。你有些时候你是指责的时候，可能呢也把别人的错误指责出来呢啊，有自勉，哦，没就改，而、而没有，哦，我们就勉励自己哈，没有就勉励自己，有我们就去改啊，就是这样。这样的话，我们就可以在当中呢。 有所的提升和改变，或者也把事情弄清楚啊。所以啊，我们可以说呢，这还是可以的。不过，我们应该站在基督徒的立场呢，我们可以说，就是当我们在一种呃批评的当儿呢，我们要带这一种客观性啊，客观性啊，那就是说你不是很主观的啊，你是以事论事呀。 然后在当中呢，还有的就是不可以人身攻击啊，所以我们要带客观，也不可以人身攻击，还要加上哦，我们作为基督徒，我们要有爱心的一个包容，用爱心的一个角度来去看待事情。所以也就是说，你的动机是非常的重要啊，所以。 呃，我们看这个经文的时候呢，我们可以说当时这个经文呢，告诉我们的是，呃，彼此批评还有论断弟兄，在当时的教会是不可取的。为什么是这样讲呢？因为当时的这个，呃，呃，批评呢，呃，是带着一种，呃，有啊。 论断事又有呃论断人的一个意思在当中，而在当中特别就是指的是彼此的批评，那意味着什么呢？ <laughs> 那彼此的批评，那就意味着是有彼此的功绩啊啊，彼此相争啊，就跟这个呃彼此相爱就有很大很大的这个啊反差的不一样的。 圣经是很清楚的告诉我们，这是不行的。从这个经文里面怎么样讲呢？经文里面有说到的，就是你是啊批评，你是论断，啊你就是等于什么？就等于你没有遵行律法。那我们当然知道，律法的总纲呢，那就是来自实践啊，来自实践里面就是要爱人嘛。耶稣基督也有说是爱人如己。 所以，假如你是在当中呢，没有带着一个客观，带着一个爱心，你只是带着一个攻击性啊来去攻击别人、批评别人、贬低别人的话，你就没有达到圣经啊律法里面所说的爱人如己，也没有如耶稣所说的赐下一个新的命令，就是彼此相爱。所以，你没有用爱心的包容和爱心的角度。 来处理事情的话，那你就等于什么？没有遵循律法，没有遵循律法，那当然就是不讨上帝所喜悦的。而更糟的，就是圣经所说的，就是乃是判断人的， <laughs> 乃是判断人的。所以，这在我们信徒之间、教会之间呢，啊。 我们真的是要好好的被去提醒，因为如圣经所说，彼此批评就是一个相争啊，彼此的这个公气不能和睦，不能相爱啊，这个是不可取。为了达到自己的胜利啊，为了达到自己的面子，就是有些时候会要去贬低别人，没有这个爱心。第二呢，圣经又告诉我们什么？ 他是说不可取的，是因为什么？因为审判只有神。圣经里面告诉我们，在当中呢，能够啊判断人的啊，那就是只有神设立律法的是神，判断人的是神。而经文也告诉我们什么呢？他是说呢，就是能够救人的，能够灭人的，有这个主权的也是神。所以你是谁呢？ 你尽管论断别人呢，也就是说，你作为一个人，你是人，你是有限的，你自己也是一个巨人，你自己也是常常做错事情，所以你站在自己人的一个定位里面，你不能超越自己的本分，把自己当成是啊神这样要去什么判断别人、定别人的罪。 所以也就是说，第二点告诉我们：你是人，你不要去定别人的罪，你没有这个资格，而只有神是审判者，他知道一切，他才有资格去审判他人。所以圣经在这里就讲得很清楚。 你是谁？尽管论断别人呢？这是神今天对你说的话。我们一起祷告，天父上帝，我们祈求主你帮助着我们。有些时候我们在当中，常常是有意无意的在当中的去批评攻击，去伤害到别人，把自己提高啊，真的是自以为是。 有些时候，甚至我们好像神这样，喜欢去定别人的不是，指责着别人，判断着别人。祈求主帮助我们，都不过是罪人，我们都需要你的赦免。我们何敢这样的，呃，胆大？何敢这样的这个狐狸藐视神的律法？让我们祈求主，你保守提醒我们。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名。 m a n 你的参与我的动力，你的马太牧场来祷告，并且呢，欢迎你转发哦，来支持。当然也希望你写几个字来给予鼓励。再见，上帝祝福你。